haki sawa kwa nani? Asopenda haki. Waheshimiwa viongozi wa kitaifa, wa wilaya, wa matawi, ridhikeni kwamba itifaki imezingamia kikamilifu. Hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia kuweko Birikau leo. Mimi nishahi kufika Birikau lakini sijahi kufika hapa pa mbirimbi Dirikau imebadilika. Dirikau inaonekana sasa, nyie mnakwenda na wakati, mnakwenda na wakati. Kwa sababu gani? Haya ambayo leo umetudhihirishia hapa, haya ndio unaothibitisha kwamba Birikau imebadilika, na Birikau sasa hivi ni mwendo kasi na inakwenda na wakati. Mwenyezi Mungu ametujalia tukutane hapa si kwa sababu yote ile, lakini kuja kushuhudia namna chama chetu cha CUF kinavyoimarika. Tawi hili mie siamini, nilikuwa napewa hadithi tu, tunakwenda Birikau, kuna hichi kuna hichi, nikaambieni katika ziara yangu ya mara hii, basi hebu twendeni Birikau. Kwa kweli Birikau mmenifurahisha sana sana sana, na nakwambieni, jipongezeni, nami napongeza wanawake, pigeni vigelegele kwanza. Tumeona, tumeona mapokezi yenu, alhamdulillah. Tumeona shangwe yenu, oho, mashallah. Lakini kilichonifusha zaidi ni mahudhurio, lakini na mwamko wa wanawake katika kujiunga na chama hiki. Katika waliojiunga leo 83 wanawake ni 49 40 ngapi? 9 wamewapita wanaume. Sasa isibakie hapa. Kama mnataka fursa za kisiasa wanawake, CUF, fursa za kisiasa, uongozi kutoka tawini, jimboni, wilayani mpaka taifa, hakuna kipingamizi, hakuna kizuizi. Na 2025 tukijaliwa, palipo majali wa Mwenyezi Mungu, nitapenda sana sana sana wanawake mjipange, muhangaike na chama hiki, lakini kama atatokea diwani wa viti maalumu, diwani wa viti maalum lakini viti maalum huwa mnapiga uchaguzi, mnategemea kura mlizopata uchaguzi wa Zanzibar huo. Sasa zile kama mnastahiki, mnapata sifa ya kuwa na viti maalum wa madiwani, basi mnaambiwa nyinyi shia yenu kafu ni hivi lakini vile vile kuna viti vya madiwani wanaogombea wodi. Nyote shirikini katika hilo, na inshallah na inshallah miongoni mwa madiwani wa, wa nazungumza madiwani eh? basi atatoka kibirikau. Mmenisikia? Hao ni wanawake miongoni mwa madiwani viti maalum katika wilaya Chake Chake miongoni mwao, nasema tena, inshallah atatoka wapi? Birikau na madiwani sasa hivi kwa mujibu wa bajeti ya serikali ya Zanzibar hawana tofauti kubwa na wakilishi. Wakilishi wanalipwa mshahara, wanalipwa marupurupu, wana vikao, wanakopeshwa gari. Mnanisikia mna, mna vizuri? Bajeti ya mara hii imeidhinisha kwamba na madiwani katika serikali ya Zanzibar, na wao watakuwa wanalipwa. Tumeliona, Msije mkapenda pepo eh? Maanake ubunge, uwakilishi, watu wanapenda pepo kwa sababu ya nini? Maslahi. Sasa na maslahi yamesogezwa mpaka kwa madiwani. Hapa katika risala yamezungumzwa mengi. Kwanza kwanza, kuanzia leo, kuanzia leo Tawi hili kama ni Birikau A au B linabadilishwa linakuwa tawi la Mbirimbi. Tawi la nani? Mbirimbi. Unajua, ukifanya jambo zuri jema, lazima uweke historia. Hili litabaki kwa tawi la Mbirimbi inshallah mpaka Mwenyezi Mungu atakapotufikisha. Kwa hivyo mtu atauliza, kwa sababu sisi binadamu kuna kesho na kesho kutwa, kila siku tunasafiri tuna kuelekea huko kwa mwenyewe, au sio? lakini hata itokee hivyo, kesho kesho kutwa tawi hili libaki ni tawi la Mbirimbi. na Mbirimbi ame, ameomba mambo mengi kwa niaba wenzake, lakini nataka nimpongeze sana sana kwa juhudi, na si peke yake. Unajua kila kitu kina kiongozi wake. Bwana Mbirimbi hayuko peke yake, ana watu wengi nyuma yake, tumeelewa? Lakini yeye amejitolea kuwa kiongozi wa jambo hili, lakini wote wana mbirimbi na wenzake wote wake kwa ume, sifa hii mnabeba pamoja. Wanawake wana kikundi chao, wanataka vitendea nini? Vitendea kazi. Sasa kwa maneno haya tu hayatoshi. Ukitaka fanya kitu, fanya kitaalamu. Nyinyi si wa kwanza kuzungumza wanawake na vikundi huko tunakotoka vile vile, lakini tumeagiza hivi, hebu jipangeni, tujue hasa ni wangapi wanafanya jambo gani na wanafanya jambo hili wapi. Moja ambalo mimi nawaahidi ni kukuleteni mtaalamu wa kukufundisheni, kuongozeni namna ya kuendesha hivi vikundi, iwe mmoja mmoja au watu watatu au hata ishirini, ili mkifanya jambo mnajua tunafanya jambo hili kwa manufaa gani ili tufanye jambo hili tufanye hivi na hivi na hivi. Tunaye mtaalamu wala si mmoja, tutamleta hapa na nyinyi mtapata taarifa. Kama kuna vikundi, atapita kila mahali, au mtaambiwa jamani, kuna mafunzo ya mahali fulani ambapo mweza mkaja. Sipaghamidha, hasha lillahi. Mnakuja kwa mafunzo siku mbili tatu, mnaondoka pale mkijua tunakuja kufanya ushirika wa namna hii namna hii namna hii. Hivi sasa hivi tumeambiwa jana mnalima mboga mboga, mnalima mambo chungu mzima, lakini mbolea ni ghali kupita kiasi. Mbolea ni ghali kupita kiasi. Haya ni mambo ambayo tutaambia serikali kwamba juhudi zote za wanawake kulima mboga mboga, kufanya hivi, wanashindwa kwa sababu ya mbolea kuwa ghali. watafeni angalau wapate uhafifu. Kwa hivyo hili twalichukua, tunalifanyia kazi, lakini na nyinyi tukupeni kazi. Wana Mbirimbi tawi hili sisi katika vikundi hatuchagui wala hatubagui, umeelewa? Kwa sababu ni maisha ya watu. Alio rafiki yako leo, kesho anakuwa adui. Alio adui yako leo, kesho anakuwa rafiki. Siasa inabadilika. Kwa hivyo, wanawake wote watakaopenda mafunzo hayo yakija, basi hakuna kubagua, mnakuja kupata elimu, mnaendeleza maisha yenu na watoto wenu na waume zenu. Kuhusu bati fanyeni makisio, mtatuambia ni bahati kiasi gani. Sitoi ahadi kwamba mkisema leo mtapata leo, natoa ahadi kulifanyia kazi ombi lenu la bahati. Mtuambie ni bahati ngapi, ili tuone, lakini nakuhakikisheni inshallah hili hili kwa Mbilimbi alivyovinjari hapa, msishangae kwamba kabla hajiondoka tukapigiwa simu tunasema kwamba suala la tawi la Mbilimbi yeye anachukua dhamana ya kuleta bahati. Chama cha kafu kinapendwa, chama cha kafu kimezaliwa upya, kila mtu ana hamu kujiunga na nani kafu, na si kujiunga tu, kukuimarisha kafu. hiyo wenzetu alhamdulillah, wana uwezo Mwenyezi Mungu ajalia, na inshallah uwezo huo Mwenyezi Mungu aukuze, watatusaidia. Tumeelewana kuhusu television, naona mpya hapo imeandikwa nini, Panasonic. Umeme hapa nakumbuka, nakumbuka kwamba tayari tulishatoa fedha kwa ajili ya umeme. Kwa hivyo umeme hapa upo ule pale, ni kiasi cha kuleta hapa, TV ipo na mambo mengine ya muziki ipo. Kwa hivyo hata hii leo, hata hii leo, bwana Mbilimbi, kama mwenye nyumba hii mwafahamiana vizuri, atakwambieni basi hata hii leo mimi natoa shilingi elfu kumi za kununua umeme kama mtafanya leo shughuli hiyo. Shilingi ngapi? Maana wewe haupo saizi lakini namkambia bwana, eh, leo sisi kwa sababu ya shughuli hii TV tunaifunga hapa, king'amuzi kipo, tuwazime umeme, tugaie umeme. Huo umeme wa leo mimi nalipa shilingi elfu kumi. Jamaa, mmenielewa? Lakini ni vizuri muwe na umeme wenu wenyewe na mita yenu wenyewe, mko wengi alhamdulillah. Mnamini TV maana yake ni elimu. Siku hizi kuna kombe la, la dunia Mkipata king'amuzi cha Azam nakiona hapa, mshakipata television hiyo hapo, mnakaa pale, akifunga goli unanyanywa mguu, usiaelemia wenzako tu, au sio? Kwa hivyo television hiyo kuanzia leo mkitaka mnaweza mkaangalia. Kuhusu saruji, hili kwanza linataka kifusi kama nilivyosema, lakini na mimi nakupeni kazi. Unajua raha jambo hasa ujione kwamba na mimi jasho langu japo kidogo lipo. Mmetoa jasho la kutosha, mmekata miti, mmejenga makuti. Ni gharama kubwa, ni gharama kubwa. Mkishamaliza kuweka kifusi, kama ni kesho kesho kutwa, semeni saruji inayotosha kwa uwanja huu itapatikana. Tunaelewa, saruji kwa ajili ya uwanja huu utapatikana. Kwa hivyo natoa changamoto, natoa changamoto na ili jambo hili nitakwambieni, liwaumeni kwamba ni lenu, mnachangia japo kidogo, unakule uchungu kwamba hili jambo ni letu. Na ndio maana mambo mengi unatakiwa na wewe, hata kama kuitu, hata kwa moyo, hata kwa moyo wewe unachangia. Kwa hivyo kusubati ni hivyo, jina ni mbirimbi na mambo mengine, umeme upo na jingine ambalo nitaka niliseme wenzetu wana tabia ya kukopi, wana tabia ya kukopi. Kukopi si jambo baya hata kidogo, lakini usikopi kwa sababu ya kumharibia mwenzako. Nyinyi mlikuwepo na mtaendelea kuwepo. Kafu ilikuwa haijaja hapa kama nilipokuja leo, lakini ACT wapo. Uongo kweli? thamani yenu, thamani yenu kwa ACT itaanza kuwa leo. Watakuja hapa eh, Mepa TV hii sasa mbili, maana ndio maneno yao. Kama mmeahidiwa saruji hamjapewa, tutakuleteni kesho mifuko ishirini. Jamaa tuelewa, akili kichwani mwenu ni kafu wanaokutangazeni mkawa na thamani mlio nao leo. Hawa wengine walikuwapo hawakuja, uongo kweli? Wakija kesho au kesho watakuja na kuhakikisheni, kwa sababu kila tunapopita nao wanapita. Kama mmepewa mpira mmoja, sisi tutatoa mipira mitatu. Mlikuwa wapi? Sisi tumeongezeni, wanaitwa value addition, ongezeko la thamani. Embe, embe boribo hii boribo unaweza ukauza kwa shilingi mia tano kweli uongo hilo hilo boribo moja ukalifanya juisi ukapata shilingi elfu tatu kweli uongo kwa hivyo ile boribo la shilingi mia tano unaouzia mtu njiani analichukua anakwenda ku, wazungu wasema add value unaongeza thamani anaweka sukari ya shilingi mia tatu anafanya hivi, yani thamani ya gharama yake yote yeye, umeme, sukari, kukoroga, iliki, pengine shilingi elfu moja elfu moja zi mia tano ngapi? elfu moja mia tano anauza elfu tatu. Sasa sisi tumekuja kwa add value, kukuongezeni thamani. Watakuja hapa wafanyabiashara katika siasa. TV hii ndogo, tuwekeni kubwa, ndio tunasema. Sisi kama bahati muda mtaletewa, tawaletea kesho. Nyinyi ni binadamu, mna akili zenu, mna mawazo yenu, mnafika zenu, msikubali kuendeshwa. Jiendesheni wenyewe, waambieni hatuleteni, lakini sisi kwenye kafu hatutoki. Mkiwaambia hivyo hawajipo wanakuja kutoeni katika chama chenu mnachokipenda, asili yenu eh, hadhi yenu, haki yenu, thamani yenu, utukufu wenu wakuwekeni chale. na akishafanya hivyo hapiti tena. Mimi nakupeni tahadhari tu. Jingine ambalo hapa nataka message ifike, sisi jamani, mmekuja kuchukua nini hapa? Kadi au sio? Huko ulikopita Kiuyumuyuni, ACT waliorudisha kadi ni 128. Jana wete tumepata kadi ngapi pale Mlindo? Siku hizi chama ni mitandao, wengine wamenipigia simu, wanajua simu yangu, wengine wanajua nambari yangu ya WhatsApp, wanasema hivi ACT yao hizo si kadi zao hizo ambazo wametuletea hao wanaotoka kwenye KCT kuja CUF, wanasema si kadi zao. Kadi zao wao ni electronic. Siku hizi kuna kadi za electronic mimi nawauliza zile kadi zile za nani kama si zao? Wale walizipata je? Haya, kadi si zao, wale si wanachama wao? Wanasema kadi zile si zao, zao wao ni electronic. tumeliona Mimi rekodi za Pemba ACT walikuwa wangapi? waliopata electronic card ni wangapi, wangapi hawajapata, na wakaa ni ACT bado. Kwa hivyo watambue, si swala la kuniambia mimi hizo sikadi zetu hivi hivi, mie najidanganya na watu wangu, si hatujanganyi Wanaokuja kuleta hapa ni kwa hiari zao, hatukuwapa sisi, wanazileta kwetu, tunapoonyesheni. hasa kama zile sikadi zenu sie tuwapelekee wanani sasa, tuzipeleke wapi? tuambieni vile vile. Lakini kama zile si zenu, wale si wanachama wenu, maki kuna kadi na risiti za kulipiwa mpaka mwaka ishirini ishirini na tano. We unaikana hiyo? Unafanyaje sasa? Hebu wazungumze kuzungumza. Sisi hatubahatishi, hatulazimishi watu. Sisi watu wanakuja kwa sababu wanajua kafu ndo kimbilio, kafu ndo nyumbani. Watu wanarudi nyumbani. Kurudi nyumbani si utumwa, nafikiri message wataipata, manake yupo hapo Tifu TV, wapelekee bwana, watuambie kama si zao ni za nani, alafu watuambie ikiwezekana hauko ambako wao walizichukua, basi tuwapelekee huko huko, hatutawapelekea wao, lakini kadi ni za wanachama wao. Wanachama wao wamekataa, wamekuja huku, na kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa, hata uwe ACT miaka mia na kadi yako Leo ukija ukichukua kadi ya kafu wewe ni mwanachama wa kafu hivyo hivyo. Mwanachama wa kafu awe miaka mia huko nyuma au 30 tangu kuanzishwa, akenda akichukua kadi ya CCM, huyo si kafu tena, huyo ni nani? Ni CCM. Hivyo ni siasa na sheria inavyosema. Kwa hivyo wale ni wanachama wenu, wametoka huko na kadi mlizokuwa nazo wametuletea na sisi tumezipokea kwa heshima na taadhima, hatuzichani, tunazikusanya. Zikishakuwa zikishatimia polo mbili tatu, tutamletea bwana Zito na watu wake, lakini tutakusanya kwanza. Haki haki saa kwa nani? Sasa jamani, mimi sina mengi ya kusema, hayo ambayo nimesema. Nasisitiza tena, thamani yenu mnaijua wenyewe, tumekuja kuongezea thamani Wachafuzi watakuja hapa, watasema kwamba tuleteni hichi na hichi na hichi, waambieni tuleteni